excited na ako for JC! Ikaw, Jace, excited ka na? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. <laughs> Yeah! Hi guys! Good morning! Nandito kami ngayon magsiswimming. Ayan. Siswi Ay! Nakaano na han? Umiinit na. Ayan. Medyo umuulan ngayon dito sa amin kaya inano namin ng heater para hindi ganun kalamig yung tubig dito. And Excited na ako kay JC! JC! Oh! JC God! JC! Excited ka na, Jace? Ayan, lalagyan ni Papa ng disinfectant. Napakita mo nga, honey ko. Dito. Ayan, lalagyan namin ng betadine para ano, uh, antibacterial. Baka kasi may mga dumikit yan ng mga viruses, talagang mamamatay. Ayan, lagyan ni Papa. Oh. Okay na yan, Han. palit ng kotse rin. Ano? Parang sinadya. Hindi na kapag. Eh, sinadya. Ba't hindi ka? Hindi. Okay. Actually, 哦哦哦哦哦。 Bye for now!